Yes, yes. Share my video so that we can start. Early morning, it's it's raining in Kampala. Or it's drizzling, I don't know how to call it. I don't know when I last made a live podcast. But I'm live and my name is Frank Gashumba. Share my video. If you still, if you need information if if if you're interested in facts and figures share my video so that we can start and it must be now it it has to be now now now now now eh. and if you're not interested in facts please don't watch this video don't watch this video don't watch it if you're interested in facts and figures this is the video you must watch now and if you have a member of parliament please share this video share this video if you have a member of parliament that you know share this video if if you're related to a member of parliament this video is meant for ugandans who really are interested in facts and figures eh. you post your nails you post your nonsense i block you simple i've just blocked it three idiots now this is my page if you don't believe in Frank Gashumba if you don't believe in what I say or what I post kindly don't follow me I don't recall ever requesting you to follow me never I don't invite friends there are very few instances when I invite people to follow me you get my point now members of parliament are electing the speaker of parliament today actually i think the next one hour or two voting for the speakership will be starting. And the former Speaker of Parliament, she has been all over saying that she, she's a lady that has been fighting for the rights of women in Uganda. A lie, a total lie. Kadaga, you're a liar. You've survived these entire years because Ugandans are not very good at looking at facts and figures. And I'm here to give you facts and figures. Kadaga, you don't represent women. You, you are not fighting for women's rights. Actually, you are, support, you are suffocating women's rights. Kadag has been in the parliament of Uganda since 1989. She has been the parliament of Uganda since 1989. She was, the, she was a member of the National Resistance Council. She participated in the drafting of the CA. Muri Oyo Kadaga, gomugamba oyo. kadaaga kadaaga abadde mu paliament okuva 1989 nga nkyali mu elevo owulira kadaaga yo kadaaga wamu mnrc okuva 1989 kadaaga tamanyi lita y'amafuta bwegula okuva 1989 you taxpayers have been funding her lifestyle kadaga nagenda mu CA kadaga ali abadde ko minister wa transport kadaga ali abadde ko minister wa regional corporation kadaga ali abadde ko minister wa regional corporation transport ne parliamentary affairs kadaga has been a speaker of parliament for 20 years remember she was a deputy speaker for two terms and she has served as the speaker of parliament for 10 years. Those are 20 years. 20 years. Naye akugamba mbu nno alabirira bakyala nonsense. Singa let me, let, me, let me even push you back. Woman MP seat bagicreatinga abakyala bagijjireko. Woman MP seat bagicreatinga. Woman MPC bagikuriyetinga omukyala agiyimirireko asavinga ekisanja kimu oba ebiri agiveeko ng'afunyemu ku maanyi ajoyininga eresi y'abasajja nga be mulaba abaana bagenda emakerere abawala babawa i think 1.5 points nga bayingira emakerere naye ate omwana bamala okutuuka emakerere balekukyala zitibamuwa free max ayina ozikolerera so bakuriyetinga siiti y'abakyala omukyala afunemu amaanyi siiti eyo agiveeko abiisanye n'abasajja mu uganda muno tulinamu abakyala nga mukyala nambooze bawini byanyima bo mu bulamu bwabwe tebayitanga ku siiti y'abakyala naye kadaga successfully siiti y'abakyala n'agi owninga owulira naji owning kati agamba mbwa babaka mwen namulabye ekiro ku tv nga agamba nga akunga abalonzi bumugamba ababaka bange ababaka bamwe banonde banonde nwanirire abanyigirizibwa nonsense ani yakkiriza abesefu si okuyingira mu paliament okuba ababaka ba paliament mutogikwatako it was rebecca kadaga actually i know it from a source she even created an office for them at parliament mwe basula nebetegeka how they are going to raid parliament mujjukire nti 85 of ugandans bagamba nti constitution ya uganda tebagikwatako kadaaga yennyini nakkiriza amagye ne gayingira mu parliament n'abawa ne woffiisi mu bakomandingiranga that woman kadaaga owulire that woman kadaaga n'abawa woffiisi yennyini yeyagamba nti ababaka bonna batakkiziganya togikwatako basemujuŋŋanda banambooze ba muhamadi nsereko ba bobi wine bonna ne babafulumya who allowed them to enter parliament it was her don't allow her to fool you nali njagala babaka abasirikale besefusikale babureekinge parliament bajampingova tutegerere nti omukazi yagezezaako nebyaganye ndi muku brokinga natandise dda ban brok and elite you get my point 85 of ugandan said temukwata ku constitution ani yakkiriza abaka okuyingira mu parliament it was her kati ekirala she has been the most extravagant speaker we've ever had in the history of uganda tewali muntu mu uganda atravelinga nga rebeka kadaga oyinza okuga nti akola mu nyonyi Rebecca Kadaga. She's all over the world, Canada, US. Nechibuza chini, biatambu debio biyambio mchala mu Uganda, biyambio mchala e busoga. Busoga chechimuku bifebi singa mu wavu mu Uganda. Busoga chechifo, chechimu, e, e, singa mu abanda abawala abafu nebutu nga tibanda abawala kwe, kwetuka. And that's the area she has represented since 1989. Since 1989. Zijukire miaka ange tanu. envunza zalumba busoga you can't tell me you are the right honorable speaker of parliament naye nga abantu borepresentinga envunza zibula kubatta no no akaseera katuuse maama otulabyeko kadaaga otulabyeko kadaaga ali extravagant kadaaga alina convoy erimu emmoloka ezisoba mwenda naye ambulance emeka ziri mu busoga how many ambulances are in busoga it's on record kadaga yayagalako bamugulye n'helikopta musipiika wa parliament mu uganda bamugulye helikopta nga yalagifulayinga from kampala tukamuli do we have regional parliaments nti tulina parliament ekabale tulina parliament eriwa ewala nti nga omugula helikopta mwababaka abandaba now if youare watching me now as you are going to vote i vote for rebecca kadaga trust me it's to be a disaster for this country ekirala eh, tuyiga okusiima nze siwagira movement i don't subscribe to, to nrm i disagree with nrm 99 ku bintu byekola naye its yoweri museveni that made kadaga yoweri museveni yawamba obuyinza 1986 yoweri museveni pushed himself to kampala nawamba obuyinza singa museveni yawamba kampala kadaga yalifuusa speaker one naye itson pub record nti abeereyo namuvuma namuinsultinga yali ku qwestv nagamba musinga uli kadaga yali qwestv nagamba mu if it wasnt kadaga museveni bubini lwakitula looking after his cows that was an insult of the highest order actually in her statement she admits nti yamenya amateeka mangi saabalwanyi afune afune lifetime presidency you can't tell me you don't respect your party you don't respect the leader of your party ngosubira bamemba benalem basolo kutrustinga i don't subscribe to nrm i don't i don't support nrm but i know museveni is the leader of nrm and it's museveni who made all of those tewali muntu alimu nrm nga museveni si yamufuula kyali kino kanti babulire kino kyogera kadaga waali badde wa singa cnrm gweisabire ne bwono oyogera otya ono yawedde kino kankibagambe hmm? mumpuli so kyekyo okende empola okay, kisooka daaga ababaka mwenna mbagamba m appealing to you the next 10 years should be, should be, should be good years sharawd the sfc nebakuba ababaka banambozi abo nebamamenya emigongo nambozi kati atambulirana ku miggo nekati azanyirakumwe ku bwongo mbu she's fighting for you no No, Kadaga, she's not fighting for you. She's fighting for herself. The day Ugandans, you get to know what's happening in this country, mwenna mujja mwenna mujja kuzuukuka nga mukaayi paliamenti eyo kankibagambe singa mumanyi ekiri mu paliamenti eyo kadaaga okuva 1989 you, you are representing busoga naye ngaabaana basinga ofuna embuto bali mu busoga busoga yehabu yobwavu 40 miles from kampala ekirala what you guys don't know kadaga abadde namba 3 mu nrm era abadde namba 3 mu gavument naye taita ezo ziraba ebusoga kubanga leadership is about transforming people's lives if you cannot transform people's lives you cease to be a leader Senkung, I'm not blackmailing her. These are facts. Challenge me. These are facts. These are facts.